क्या आप कट्टे से परेशान हैं? हाँ। बंदे हेडशॉट मार देते हैं हैकर हाँ। बनना है हाँ भाई हाँ लोकेश गेमर का वीडियो देखो <laughs> ये no, video no, no, no. ये वीडियो देखने से हैकर बन जाऊंगा अरे हाँ भाई हाँ एकदम से इन्होंने कट्टा ले लिया एम पी फोर्टी ले लिया दो मेडिकेट ले लिया और ऊपर से आके दो को हेड भी मार दिया भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात हम यहाँ पे क्या कर करने हम इन... अब्बा जो थे हमारे शैम्पू लगा के गेम खेलते थे तो अब्बा आपके नोबड़े थे अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ <laughs>